Şöyle buyurur İbn Abbas Efendimiz. Eğer Resulullah aleyhissalatü vesselam soy kütüğünü öğrenmek isteseydi öğrenirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hazreti Adnan'dan önce Hazreti İsmail'e dayanan soy kütüğü kendilerine sorulduğunda bu hususta daha da ileriye gidilmesine dair bir e, çabanın gereksizliğini tabir caizse işaret ederdi. Hem bu gereksizliği kavramak hem de o tarihsel süreci başlatırken hem Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam hem de atalarının Hz. Adnan'dan bunu başlatıyor olmalarına dair bir ders ile Hz. Adnan Efendimizin doğum günlerine doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Nesebi Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam'ı sayarken Adnan olarak adlandırılan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dedesinin Hz. İsmail'den hemen sonraki bir dönem olduğu sakın aklınıza gelmesin. Çokları geçiyor Hatta kimi siyer kaynaklarında Hz. İsmail Efendimiz'den Hz. Adnan'a kadar 30'a yakın dede geçtiği söylenir. Farklı adetler vardır ki daha önceki ciltlerimizde bununla ilgili bir ders yapmıştık. Efendim işin hakikatine gelince Mekke'de bir kıtlık dönemine gidiyoruz. Mekke'deki bu kıtlık milattan önce 40'lı yıllarda başlayıp ta 48'li yıllara 50'li yıllara kadar devam ede geliyor. Yani Hazreti Adnan Efendimizin doğum mucizelerinden birini yaşayacağız. Tabi mucize olarak değerlendiremiyoruz bir peygamber olmadığı için ama Mekke'de alışıla gelmişin dışında bir dönemdeyiz. Neden alışıla gelmiş? Çünkü Mekke'deki kıtlık diye tabir edilen unsur özellikle çekirge istilasıyla bölgeye gelen yiyecek içeceklerin ortadan kalkması, hastalıkların yayılmasıdır kimi zaman. Çekirgelerin hububatlara saldırmasıyla beraber hem hayvanların zarar görmesi hem de hububatların ciddi anlamda e, kullanılamaz hale gelmiş olduğu dönemler olmuştur. Bu da Mekke için bir kıtlık anlamına gelir. Yoksa Mekke'de bildiğiniz üzere de bugün de tarım işiyle uğraşmak mümkün değil. Genel itibariyle dışarıdan gelen yiyecek, içecek vesaireyle ilgilenen bir halktır. Hayvancılık daha etkilidir. Ticaret oldukça etkilidir. Bu dönemde efendim kadınların susuz kaldığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Öyle bir susuzluk ki aynı susuzluğun etkilerini bizler ta Kudüs'e kadar göreceğiz. Yani sadece Mekke'yi de içine almıyor. Çünkü bu dönem aynı zamanda biraz daha ilerlediğimizde Hz. Meryem anamızın da doğuş gününe doğru yaklaşmaktayız. İşte bu kıtlık günlerinden birinde 8 tane büyük kabilenin artık daha etkin olduğu Mekke topraklarında tabiri caizse Hz. Adnan Efendimizin babası başta olmak üzere onları biraz daha uzakta tutma gayreti var. Bu uzakta tutuş bu topluluklar arasında sürekli ve süre gelen şu andan itibaren Siyer Nebi yolculuğumuzda yavaş yavaş ele almaya başlayacağımız tarihi kaynaklarla biraz daha yakınına ulaşabileceğimiz yine Eczane-i Muhammedi'den o bizim tarzımızda da ifade edebileceğimiz usullerle daha da önem arz ediyor olacak. Çünkü Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın yaşadığı döneme ait izler sunuyor olacak, fikir sunuyor olacak, bilgi sunuyor olacak bizlere. Çekirgelerin gelmesiyle beraber pek çok ev, bahçe kaplanı veriyor. Bu kaplanmayla beraber hasıl olan kıtlık ciddi anlamda her tarafı sarıp sarmalamaya başlıyor. Öyle ki bu dönemde kadınların doğum yapmakta zorlandığını çok ciddi anlamda sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Hazreti Adnan Efendimizin annesi. Ancak Hazreti Adnan Efendimizin annesi yaşadığı dönem itibariyle diğer kadınlardan daha imkan sahibi olarak karşımıza geliyor. Nasıl bir imkan diye bahsedeceğiz şöyle ifade edebiliriz. Hatırlarsanız eğer Hazreti Adnan Efendimizin doğumunun e, gerçekleşmiş olduğu dönemin öncesinde Hz. Adnan Efendimizin halasının evinde Hz. Meryem Efendimizin babası Hz. İmran doğmuştu. O doğumun içerisinde ise bir bezden bahsetmiştik hatırlarsanız. İşte o bez yeniden gündeme geliyor ve o bez e, Hz. Adnan Efendimizin annesinin göğsüne getirildiğinde o hiçbir susuzluk hissetmez haline geliyor. Çok rahat gerçekleşen bir doğumun arkasından aynı bez o göğsünde doğan duran tertemiz bez alnındaki terin silmesine vesile olan o bez Hz. Adnan'ın doğumuyla beraber onu götürmüş oldukları zemzem kuyusunun başında onlar yürürlerken bölgedeki bütün çekirgelerin uçuşup kaçıştıkları bir ana denk geliyor. Çevredekilerin dikkatini çekiyor bu durum. Çünkü Hz. Adnan Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya yaklaştıkça çekirgeler hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başlıyorlar onun gittiği yol açılığı veriyor. Dolayısıyla tarihte çoğu defa önemli bir e, meseledir. Doğan çocuklar doğumun hemen arkasından Kabe-i Muazzama'ya yakın bir noktaya götürülürler ve dua edilir. Elbette ki bu dualar ekseriyet ve sonrasında putperestlik anlayışıyla farklı şekillere bezenmiştir. Ama bu dönem hali hazırda putperestlikten bahsedemeyeceğimiz bir dönem. Hoş bundan hariç ibadet noktasında bir şey var mı derseniz genel itibariyle böyle insanların değer verdikleri bir yapı taşı gibi duyuruyor. Hani bugünlerde İstanbul'un eski İstanbul'da duran o Sultanahmet Meydanı'ndaki yapılar gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar civarında gezip dolaşıp içinde veya çevresinde bir şey yapmıyorlar ama zamanında paganizmin işaretlerini taşıyorlar olsa da. Tabi bu dönem itibariyle Hazreti Adnan Efendimizin ailesinin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Çünkü Mekke halkı zaman zaman yaşanan bu olaylardan ötürü kendilerine bir haber ulaştırıldığı fikrine çabucak ulaşıyorlar. Her ne kadar bu halk ilerleyen dönemde Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselama getirilecek olan mucizeleri reddediyor olsa da tabiri caizse bu topraklar ve Mezopotamya toprakları mucizelere ve doğaüstü olaylara hiç de yabancı değiller. Hz. Adnan Efendimizin büyüme şartlarında önemli gelişmeler oluyor ki Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın onu atalarının ilki olarak anmasındaki temel mantığı da daha net bir şekilde kavramaya başlıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi Mekke'nin ticaret yolları üzerinde kervansaraylar yaptırmaya niyet edip 8'ini yapıp 9.sü yarım kalmış bir ticaret yolu oluşturuyor olması. Evet Mekke o dönemde de ticaret için önemli bir nokta ama kervansarayların varlığı oldukça köylerde var olan Beni İsrail'in etkisi gittikçe kırılmaya başlıyor. Ama bu dönem çok kırılma dönemi olarak düşünmeyin. Tabiri caizse o insanlar için de daha rahat hatta onların köylerinden de alışveriş yapılabilir pozisyonun oluşabilmesi adına oldukça ehemmiyet taşıyor. Bir diğer taraftan bu kervansarayların yapımı Hz. Adnan ve ailesi içinde bir zenginlik ve imkan adını taşıyor. Bütün bunların ötesinde Mekke'nin içerisinde artık kabile ayrımı net bir şekilde görülmese de kıskançlık ve benzeri olayların olmaması yapılan kervansaraylardan elde edilen bu ticaret yolundan ki gelirlerin adilane dağıtılabilmesi daha doğrusu serbest bir ticaretin gerçekleşebilmesi için Hz. Adnan'ın ilk defa Mekke'deki toplulukların resmi olarak bir çadırda bir araya gelmelerine vesile oluyor. Bundan önce bölük pörçük zaman dilimlerinde kah belli grupların bir araya gelip kah belli grupların dışlandırılmasına tam tersine tabiri caizse Mekke'nin ilk resmi meclis kuruluşunu Hz. Adnan Efendimiz tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bizler bugün Hz. Adnan'dan bahsederken onu Mekke'nin ilk resmi kurucusu olarak hani devlet mantığıyla söylemek gerekirse özellikle miladi anlayış için bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bununla yetinmiyor Hz. Adnan Efendimiz bu resmi kavramın ardından henüz putların olmadığı Mekke-i Mükerreme'de Hanif olan Müslümanlarla beraber namaz kılmaya başlıyor. İlk namazı Hz. Adnan Efendimizin babası kıldırıyor dönem dönem insanların tekil yapmış oldukları bu ibadeti artık cemaat bilinciyle uygulanmaya başlaması Hz. Adnan dönemimizde. Hz. Adnan herkesin namaz kılmasıyla beraber e, ilk defa bu toplu namazı başlatan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Hz. Adnan için Mekke'nin resmi kurucusu olarak başla, bir başlangıç noktası olduğunu söylememiz aynı zamanda Mekke-i Mükerreme'de yeniden namazın toplu halde kılınmasına vesile olan isim olarak adlandırmamız gerekiyor. Bölgeye gerçekleştirilen hac yolculukları hali hazırda devam ediyor olsa da hep söylediğimiz gibi milattan önce Büyük İskender'den sonra yaşanan o felsefenin getirdiği büyük kıyımın etkisi artık her yeri vurmuş durumda tevhidden uzak bir zaman dilimindeyiz. Şimdi bu zaman diliminde Hz. İmran Efendimizin evlendiği dönemin hemen ardından o dönemin içerisinde gerçekleşen olaylardan birisiyle sizlerin karşısında olacağız. Ama Allah nasip ederse bunun için yarın buluşmak dileğiyle diyoruz. Bugünlük kalın sağlıcakla.